なんだこれなんだこれ見て見てすごいな楽しそうでも律儀に食べるんや <laughs> なんか巻いた方が良さそうやそうですね 遠慮遠慮してんですかねあの二人はまあ見てはいるけどもともといらんのじゃんあ <laughs> バイバイ